<sighs> I, don't care. I don't care that I'm not in the New Japan Cup anymore. I don't care because from here on out, every time I step in the ring, every time somebody gets in front of me, I'm going to hurt them. I'm going to make them pay. Everybody dies. Huh? ニュージャパンカップお前ら波乱だとかよ大金星とか言ってんじゃねえよおい oh, <laughs> ニュージャパンカップザック・セイバージュニアそしてデイビー・ボイス・スミス・ジュニアこの2人でいただくぞおいデメえルがのんきに構えてる間そう今日の対戦相手みたいにその夫人で俺たちを止めれると思うなデメえルが相手にしてんのはそこいらのクソみてえなレスラーとは違うんだ そう、俺たち鈴木が一番。なあいやいや、2回戦。ああ、今日アーチャーと当たってみて。そうか。ああ。やっぱり、予戦っていうのは確保していかないといけない。 けど膝も治ったことだし正面からいきますか Go Ace じゃなくて Go for Block 砕けてちゃ砕けて砕け砕けてちゃダメか Go for Block は当たって砕けろ砕けないけど向かっていきます作戦はそれだけ